jero apa? Eh? Layang naga. Iya ta? Delok. Delok Tutorial cara gawe layangan. Layangan apa iki jenenge, Mas? Papangan. Papangan. Wah, api men eh? Layangan lemari. Layangan, wah, lha iya ngono lho. Dijajal perlu nggih? Eh? Hah? Mliyot. Nanti ya, ukurane tadi sak mene, Lah lemari ki dijajal burung Wes. Wes kumpul ora? Kumpul lah. Eh? Hah? Ngene ya. Patut-patut. Ah enggak. Eneng tidak jajal nggih? Kene ngarepe. Oh, mumbul. Mumbul, Mas. Wah, mending iki mumbul. Pirang dino nak gawe Mas pinge? Rong jam. Beh, endak ngono lho. Pesen iso ora kuwi? Iso. Ngenti iki, omahe ngenti iki? Nek pesen iki. tutorial gaya layangan lemari Boh, Layangan. Eh? Layangan apa jadinya? Gerobak bakso. Iya kuwi gerobak bakso kuwi. Mumpul kuwi kan, Eh? Hah? Oh iya, besok dijajal ya no. Besok review, anu nih test drive-nya layangan gerobak bakso. Mosok ra geden iki sawangane. Ora asli. Bapangan iki, layan bapangan iki ya. Nek to ado lho warung-warunge. Nek aku tembus to aku Iki abut, aku wis abut jane. Hah? Tempat pas wi. Layangan bapangan. bro review layangan bapangan rencananya dikelati apa wih? plastik apa? plastik lah orang minyak, orang kertas minyak layangan Bapangan namanya. Ini besok di, mau di keladi, mau di petasi. Yang kono buri SD gue kan kena tau. Paling bulan mas itu mas. Lo kono diri burung buri SD. Mas diri tirong jam. Mas diri burung, masa mesinnya ya wis kono nek mirip kuwi ditanduri kacang kuwi sing biasane kain cacah ning ning lor ora sing iki to ora sing lare jenudin kuwi to kok arah-arah kok sawang ngurung paling ya orang ngene lo ketok nge ini lo suara-suara sing ini itu kayak ya anu sana kulit bagus ular pitot doang kayaknya ini dia kayaknya ini tuh Ini suaranya gitu ya. Ini kata kasan wayai. Orang ro kok nanti ngerti wis sampai. Lengkian mau itu siaran. Iya, ngeje siaran kok. Mintanya lekasan bareng kok. Cepet nih. Iya, lah iya lah ngeje siaran kok. Bayi sawangannya sepi dong udawan. Podo kayak mau udawan. Kayaknya dong. Jadi sih kotak diingi bis. Pak, pat deh. Kayak ini angel ya, kotak ya. Ragangannya woke, ragangannya woke cerita ini. Laten lah. Ya iya. Anu lor kayak neng layan payung bara kayak mas aku. Ini. Layan payung barang neng. Karena mau miri. Iya payung. Bocah cilik-cilik ya. Api ya, ya mumbul ya anteng loh ya. Orang mumbul yang malah nasang. Nasang neng apa iku? Nasang neng dam. Oke terima kasih yang sudah menonton hingga habis Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Oke terima kasih